Mae diogelu'r amgylchedd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol yn un o heriau mwyaf ein hoes. Yn 2019, bu Llywodraeth Cymru ddatgan ar argyfwng hinsawdd gan fynd ymlaen i osod targed sef cyrraedd 0 net erbyn 2050. Yn 2021, bu Senedd Cymru ddatgan ar gyfwng natur yng Nghymru. Dyma'r ddegawd dynged fenol. Dyma'r amser i weithredu ac i ddatblygu'r gwaith da rydyn ni wedi wneud fel cenedl hyd yn hyn. Wrth i ni chwilio am lwybr gwyrddach i'r dyfodol, rhaid i ni ailddychmygu ein defnydd o adnoddau naturiol er mwyn mynd i'r afael a bygythiadau'r argyfwng hinsawdd a'r argyfwng natur. Cyhoeddodd Cyfoeth Naturiol Cymru ei adroddiad ar gyflwr adnoddau naturiol yn 2020 a elwyr yn sonar sydd ar nod o liwio ein hymdrechion fel cenedl. Mae'n asesiad sy'n seiliedig ar dystiolaeth arbenigol ac mae'n esbonio'r heriau, y blaenoriaethau a'r cyfleoedd ar gyfer rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy. Mae Cymru wedi gwneud cynnydd sylweddol ers yr asesiad awnaid yn 2016. Fodd bynnag, nid yw Cymru eto'n cyflawni'r pedwar nod hir dymor y caiff ei hasesu yn ei herbyn. Hynny yw, nid oes gan Gymru systemau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol iach a gwydn eto. Cyhoeddwyd sonar 2020 i helpu Cymru bontio'r bwlch rhwng ein sefyllfa'r hyn o bryd a lle mae angen i ni fod fel cenedl. Y neges allweddol yw bod angen trawsnewid ac ailgynllunio ein cymdeithas. Y tri maes y gallwn ganolbwyntio arnynt yw'r systemau bwyd, yni a thrafnidiaeth. Mae'r system fwyd fyd-eang yn cael effaith sylweddol ar ramgylchedd. Mae'r cenhedloedd unedig wedi pennu ein defnydd o'n tir fel un o brif ar gyfwng natur. Mae rhyddhau llygredd i'r amgylchedd, gorfan teisio ar adnoddau, colli byw amrywiaeth a dirywiad ecosystemau yn i'r system fwyd bresennol yng Nghymru a thu hwnt. Mae'r ffordd y mae ynni'n cael ei gynhyrchu a'i ddefnyddio yng Nghymru ar hyn o bryd yn creu llawer o bwysau ar ecosystemau ac iechyd y cyhoedd, yma ac ar draws y blaned. Mae angen i Gymru gynyddu ei defnydd o ffynonellau ynni adnewyddadwy a chynaliadwy er mwyn lleihau ein defnydd o danwydd ffosil. Mae'r system drafnidiaeth yn cael effaith ar ecosystemau ac iechyd mae trafnidiaeth drefol yn cyfrannu at allariadau carbon ac at lygredd aer, dŵr a sŵn. Mae tagfeidd a diffyg cyfleoedd trafnidiaeth yn achosi effeithiau cymdeithasol ac economaidd sylweddol. Mae deddf yr amgylchedd a deddf llesiant cenedlaethau'r dyfodol eisoes yn darparu sylfaen gadarn i Gymru adeiladu arni. Mae Sonar 2020 yn nodi amrywiaeth o gyfleoedd gweithredu i helpu Cymru tuag at ddyfodol canaliadwy ar uchelgais o gyrraedd zero carbon net erbyn 2050. Mae'r asesiad hwn yn llywio ac yn cefnogi trafodaethau ar gyfer newid cadarnhaol ac arferiad gwyrdd ledled Cymru gall Cymru adeiladu economi adfywiol a chymdeithas fwy canaliadwy, gan ei gwneud yn wlad sy'n parchu ei hadnoddau naturiol ac sydd â chymunedau sy'n ffynnu. Cymru sy'n cyflawni ei hamcanion llesiant. Ewch i Sonar 2020 a darllenwch yr asesiad.